Comment bluffer une major qui essaie de vous niquer Parlons de l'affaire Frank Ocean à moins d'une minute. Lors de sa signature au sein du label Def Jam, Ocean est sous-estimé, ou plutôt méprisé. Il n'est là que par réponse au forcing d'un producteur en vogue, eux n'en ont rien à faire du petit protégé. En 2012, Ocean sera alors sans aucun soutien du label son premier album. C'est un carton niveau critique, vente et nomination. Pourtant, il ne touchera que 14% des recettes réalisées, les 86% restants iront dans la poche du label. Merci le contrat d'artiste. Vécu comme une réelle injustice, il va mijoter sa vengeance pendant 4 ans et finir par bluffer tout le monde en 2016. Le contrat stipule qu'il doit encore un projet à Def Jam. Le 19 août 2016, La Douille est en place. Il joue sur les termes et sort un album concept visuel du nom de Endless. De mèche avec Apple Music sort son vrai deuxième album nommé Blonde 24 heures après, sous son propre label, en se désolidarisant totalement de l'autre. Il ne doit plus rien à Def Jam. Désormais indépendant, il ne ramasse plus 14, mais 70% des recettes. C'est l'un des plus faramineux coup de com de l'histoire de l'industrie. Chers artistes, signés, n'est pas synonyme de réussite et de tranquillité. Croyez en vous, faites-vous désirer et respecter, car à l'heure du streaming, le besoin n'est pas dans votre camp. À bientôt.